Kun nyt olet autolla liikenteessä, haluamme muistuttaa sinua, että juuri nyt hirvivaara on suurimmillaan. Vähennä siis ajonopeuttasi, aivan erityisen tuntuvasti hirvivaara-alueella, sillä riski loukkaantua tai kuolla hirvikolarissa kasvaa erittäin jyrkästi ajonopeuden noustessa. Tarkkaile tienvierustoja, käytä mahdollisimman paljon kaukovaloja ja jarruta heti, jos havaitset jotain poikkeavaa. Välitä. Muista, ennakoi. Liikenneturva.